экранда трансформатордун биринчи жана экинчи ромдорунда индукциянын электр кыймылдаткыч күчүнүн өзгөрүүсү көрсөтүлгөн термелүүлөрдүн антифазада болгонун көрөбүз бирок алар бир эле учурда максималдуу жана нөлдүк көз ийремдик маанилерге жетет мындай термелүүлөр синфазалык термелүүлөр деп аталат трансформатор чоңойтуучу болуп саналат анткени экинчи оромдогу электр кыймылдаткыч күчүнүн амплитудалык маанилери биринчи оромдогу экк амплитудалык маанилеринен жогору